أرض سيكولا رواية عمرو عبد المجيد يقولون الحب أعمى وهو يقول أصابني العمى حين أحببت ولكن ماذا يفعل ها هو قد أحب وحدث ما حدث وها هو يجلس كل يوم في حجرته ليكتب مجددا أنا خالد حسني 28 عاما خريج كلية تجارة القاهرة منذ ستة أعوام بلدي يسمى البوهوفريك تابع لمحافظة الدقهلية واليوم رفض زواجي بحبيبتي للمرة الثامنة ولنفس السبب ثم نظر إلى الحائط وقام بتعليق الورقة بجوار سبع ورقات أخريات بدت أنها علقت في أوقات سابقة الورقة الأولى كتب بها اسمه وسنه وبلده وبها رفض زواجي بحبيبتي اليوم وبجوارها ورقة ثانية بها رفضت للمرة الثانية والورقة الثالثة بها رفضت للمرة الثالثة وهكذا حتى الورقة السابعة بعدها أسند ظهره للخلف ونظر ونظر إلى الأعلى وعادت به ذكرياته إلى ما قبل ست أعوام مضت حين كان يدرس بالسنة الأخيرة بالجامعة وشاءت الأقدار أن يتعرف على منى ابنة بلدته صدفة في طريقهما من البلدة إلى الجامعة بالقاهرة وزادت فرحته حين علم أنها تدرس بنفس الكلية في عامها الأول بالجامعة ومن يومها وقد تعددت صدف لقاءاتهما كثيرا سواء بقصد أو دون قصد حتى أفاق من ذكرياته وزفر زفرة قوية حين نظر إلى الورقة الكبيرة علقها على الحائط أسفل ثمان ورقات كتب عليها رفضت لنفس السبب وارد من المجنون كان خالد إن سمع كلمة مجنون دائما يتذكر والد منى ولا أعتقد أنه خالد فقط بل جميع أهل البلدة ولكنه أكثر من عرف جنونه فمنذ أن أنهى دراسته وعزم على أن يتقدم للزواج من منى حتى فوجئ به في أول زيارة لخطبتها ينظر إليه بغرابة ويسأله أنت عايز تتجوز منى؟ أيوة فسأله مجددا وأنت عملت إيه في حياتك؟ فازداد وجهه خالد احمرارا واضطرابا وكأنه لم يتوقع سؤاله حتى رد عملت إيه في حياتي؟ الحقيقة أنا خريج كلية التجارة الجامعة القاهرة وحضرتك عارف أن والدي توفاهما الله وأنا صغير وعايش مع جدي ومعفي من الجيش وحاليا بدور عن وظيفة مناسبة فقاطعه وتفرق إيه عن غيرك عشان أجوزك ابنتي ثم أنهى المقابلة بالرفض اعتقد خالد وقتها أن سبب رفضه للمرة الأولى أنه لم يجد الوظيفة المناسبة ولكنه تأكد أن السبب ربما يكون غير ذلك تماما حين وجد عملا وتوجه لخدمة منى مجددة حتى قوبل بالرفض للمرة الثانية ونفس السؤال الأب ماذا فعلت في حياتك وفيما تختلف عن غيرك هذا السؤال الذي لم يجد له إجابة مستوفاة حتى المرة الثامنة لطلبه الزواج ولم يراعي في كل مرة حب خالد لابنته أو حب ابنته له حتى فاض به الكيل وفي تلك المرة وصاح به أنا ما عملتش حاجة في حياتي أعمل إيه يعني عارف إنك حاربت في 73 شايف ده سبب يخليك تدلنا طب انت عايز لابنتك بطل قولي أبقى بطل إزاي أروح أحارب في العراق عشان تنبسط ثم نظر إليه وظهر الغضب في عينه حتجوز منى يعني حتجوزها غصبا عنك حتجوزها البلدة كلها تعرف غرابة أطوار هذا الرجل يريد أن يجوز ابنته الوحيدة لشخص فريد من نوعه أي فريد هذا لا أحد يعلم الكل يعلم أن مصير ابنته العنوسة لا غير طالما أبوها ذلك الرجل ومع هذا لم يطرق استسلام قلب خالد ولم يعد يبالي سواها ولم يعد بباله سوى هذا الشيء الذي يجعله فريدا من نوعه ويجعله يستحق منى كما يريد أبوها لكن ما هو لا يعلم فلم يجد سوى أن يتوجه بالدعاء إلى الله أن يأخذ أبوها رغم أن خالد كان يتسم بخفة الدل وروح مبهجة إلا أن حبه لمنى ورفض أبيها الدائم له جعل الحزن وشاحا دائما على وجهه حتى لاحظ جده الذي كان يقترب من عامه الثمانين وكان يعيشان سويا منذ وفاة والده خالد حزنا شديدا بعد رفضه تلك المرة واقترب منه وسأله انت لسه زعلان انت مفروض خلاص اتعودت رد خالد مش متخيل اني اشوفها لحد غيري ومش عارف ابوها عايز ايه مش عارف ان الزمن المعجزات انتهى وانت هتقعد جنبي كده حاطط ايدك على خدك طب هعمل ايه ضحك الجد مدائبا له لا انت احسن لك تدفن نفسك في السرداب فلمعت عينا خالد وكأنه تذكر شيئا ما السرداب وأكمل جدي انت فاكر لما كنت صغير وكنت لما أعطيك تحكي لي عن قصة السرداب الموجود تحت بلدنا وأنك نزلته من أكثر من خمسين سنة رد جده مبتسما أيوة طبعا فاكر لما كنت بتعيط تحب أفكرك بأيامك ضحك خالد لا تحكي لي عن السرداب ونزولكم له فصمت جده متذكرة إيه دي أيام فاتت من زمان كنا أربع شبان بنحب الشقاوة وسمعنا كلام كتير عن كنز موجود في سرداب بعيدي تحت بلدنا وأن السرداب ده زمان كان مخزون مخزن كبير للأغنياء وقت أي غزو الكل كان عارف أن السرداب موجود فعلا بس محدش جرب ينزله لأنه مسكون بالعفاريش وأن اللي حينزله مش حيخرج منه بس إحنا رمينا الكلام ده ورا ظهرنا وقلنا لازم ننزل كنا عارفين إن باب السرداب موجود في بيت مهجور في البلد وأن هناك صخرة كبيرة موجودة على الباب ده وفي ليلة توكلنا على الله ورحنا للبيت ده في السر وقدرنا نحرك الصخرة وبدأنا ننزل واحدا ورا التاني ومع كل واحد فينا لمبة جعز وبعدما نزلنا السلم طويل لقينا نفسنا في نفق ومشينا كما خطوة في النفق ده لحد ما بقينا مش قادرين ناخد نفسنا وفجأة انطفأت لمبات الجاز كلها في وقت واحد وصرخ واحد فينا عفريت وبعدها كل واحد خد في سنانه ورجعنا جري على برة وركبنا بنتخ... وركب... وركبنا بتخبط في بعضها ومن وقتها مو محدش فاكر انه ينزل هنا فضحك خالد بس حتفضل ذكرى حلوه كفاية أنكم ما خفتوش تنزلوا حتى ولو أخذتوا ديلكم في سنانكم فعقد جده حاجبيه مازحة ما تقولش لحد الحكاية ديال دي بعدها عاد خالد إلى حجرته وحاول أن ينام ولكنه لم يغمد له جفن يفكر كثيرا فيما أخبره به جده وهو يعلم أن ما سمعه يبدو أسطورة ولكن السرداب موجود بالفعل وجده لا يكذب قد ثم نظر فجأة إلى الورقة المكتوبة بها سبب رفض والد منى أنه يريد شخصا فريدا شخصا يرضى جنونه وحدث نفسه أنه لم يتزوج غير منى ولا إلا فلن يتزوج ثم على صوته فيها إي لو نزلت السرداب أفرض كان فيه كنز موجود فعلا ثم صمت وتحدث لنفسه كأن شخصا آخر يحدثه كنز إيه ده كلام مجانين متنساش تنساش أن السرداب مسكون عفاريت وأشباه ثم عاد مجددا لو كنت جبان يبقى ما تستحقش منى انت عاجباك حياتك كده خريج كلية تجارة وشغلك ملهوش أي صلة بالتجارة درس أربع سنوات عشان تخرج تشتغل في مخزن أدوية ولولا أنك عايش مع جدك كان زمان مرتبك خلصان من الشهر ولو كنت بتحب منى اثبت لنفسك ولها أنك بتحبها فعلا لو لقيت الكنز ده هتكون أشهر واحد في البلد دي لا في مصر لا في العالم كله لو ما لقيتوش كفاية أنك حاولت ثم انتفض من سريري وأخرج صورة لمنى ونظر إليها قائلا أنا حنزل السرداب ده حنزل مهما حصل وإن كان أبوك مجنون فأنا أوقات كثيرة بكون الجنون نفسه كان خالد يظن أنه يتحدث إلى نفسه وحيدا ولم يكن يعلم أن هناك من يسمع حديثه في نفسه بصوت عال خارج الحجرة حيث وقف جده مجاورا لباب الحجرة يستمع إلى ما حدث به نفسه ورغم هذا لم تبدأ على وجهه أي دهشة وكأن ما سمعه من حديثه عن نزوله السرداب أمر لم يمثل له أي اختلاف بل بدا كأنه أمر توقع حدوثه وظل واقفا حتى صمت خالد وأغلقت أنوار حجرته وساد الهدوء المكان لم يقاطعه إلا هذا الصوت المميز الذي يعلمه جيدا حين ينام حبيبه بعدها غادر المتكئ على عصاه إلى حجرته حيث جلس صامتا على أريكته لدقائق ثم حرك عصاه ليجذب بها صندوقا خشبيا صغيرا بدأ عتيقا وفتحه وأخرج منه ألبوم قديم للصور غطى به الكثير من الأطربة بعدما أزاح عنه الأطربة بدأ يقلب في صفحاته صفحة تلو الأخرى ويشاهد ما به من صور حتى توقف كثيرا عند إحداها في اليوم التالي استيقظ كل من خالد وجده مبكرا كما تعود دائما فخالد لديه عمل مبكرا وجده لا ينام بعد صلاة الفجر ويظل يقرأ في كتاب الله حتى ينهض خالد في تناول إفطارهما سويا والذي تعد لهما فتاة تسكن بجوارهما قد اعتادت على هذا منذ سنوات حتى جلس خالد وكأنه ينظر إلى جده بين الحين والآخر وكأنه يريد أن يخبره بشيء حتى قطع صمته وسأل جده عبده كما كان يحب أن يناديه أنت تقدر تعيش لوحدك فنظر إليه جده وأظهر وأظهر أنه لا يفقه سؤاله أنت عايش تسافر ولا إيه صمت خالد ثم نظر إليه مجددا لو سافرت لفترة قليلة تقدر تعيش لوحدك ثم أكمل وكأنه يوضح كلامه أنت عارف أن كلامي صدمة لك بس أنا قررت أني أسيب البلدة لفترة وأقسم أقسم لك أني حرجع في أسرع وقت ومش حتحس بغيابي ثم حاول أن يبرر حديثه أنه